お送りする曲は祭り竹節ブラスロックです本日は最後までお聴きくださりありがとうございました引き続きコンサートのノリをお楽しみくださいそれではどうぞ はいありがとうございました足立区立第14中学校吹奏楽部の皆さん